أسرع بالاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد حطها في الجول يا رياض حطها في الجول يا رياض تنكسر هذه الجزائر التي تنتفض أبنائها من أجل بنائها الجزائر التي تبكي أولادها التي يبكي أولادها من أجلها ويمارس لاعبوها الكرة بأرجلهم وعضلاتهم وقلوبهم وشرايينهم كلام دائما مستمر لا ينقطع من المدرب عمري وحديث مع حكم المباراة السيد قاسم بكري محرز أم بالليلي في تنفيذ هذه الكرة محرز بيصرح أم بالليلي تمويه والتفاهم على هذه الكرة من محرز يا سلام في المرمى شاهدوا ماذا حدث بالضبط ماذا حدث صعبة في شباك لا يمكن من لم يتمكن ولا يمكن للحارس من هذه الكرة في الزاوية الصعبة والبعيدة لا يمكن للحارس ليست في المتناول إنها بالقدم اليسرى للساهر محرز في شباك ونهاية المباراة الجزائر إلى النهائي يا سلام اللحظات الأخيرة من الوقت البدل الضائع الحكاية مستمرة مصممون نيجيريا أرضا أنصار نيجيريا حائرون ماذا حدث المصممون رجال الجزائر الأقوياء رجال الجزائر ومحرز يتمكن من بلوغ النهائي مع المنتخب الجزائري المصممون المبدعون الرائعون هدفين مقابل واحد للمنتخب الجزائري محرز في الدقيقة الخامسة الرابعة من الوقت البدل الضائع بكرة ثابتة تمكن الجزائر من بلوغ The mind-blowing this. Nigeria cannot believe it. It has been a match that has seen momentum shift between these sides. There is still some time remaining, but surely that is the decisive moment in added time. Riyad Mahrez, who's never scored more than two goals in a calendar year for Algeria, has got three goals in this tournament. Le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort That's going to go.